Vandaag en op alle andere komende optredens is er jammer genoeg één persoon die ik telkens moet missen. Een vijftal jaar geleden ehm, is mijn papa overleden. Hij steunde mij enorm in mijn muziek. Eind vorige zomer heeft er mij iemand gecontacteerd om samen muziek te beginnen schrijven. Ik dacht, waarom niet? Ik nam de uitdaging en ik schreef een nummer voor mijn papa. Elke keer ik het hoor, word ik er heel warm van van binnen. En het doet me enorm veel om voor de eerste keer live dit nummer te kunnen brengen voor jullie. Here is For You. it would be like this What I do to get your advice Just one more time, like before You told time